नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो फुड लभर च्यानलमा आज चाहिँ म चिकन ग्रेभी बनाउन गइरहेको छु र मैले ग्यासमा प्यान तताइसकेँ र मलाई चाहिने सामग्रीहरू छन् काटेको अदुवा लसुन काटेको हरियो धनियाँ आधा केजी मासु प्याज काटेको गोलबेडा अब म थोरै तेल हाल्दैछु अब तेल तातिनु पर्छ बिस्तारी प्यानबाट धुवा आउँदैछ अब तेल तातिन सुरु गरिसकेको छ अब मैले प्याज हालेँ प्याज चाहिँ मैले एउटा लिएको हो एउटा ठुलो सिङ्गो प्याज गोलभेडा पनि साह्रै ठुलो थियो त्यही भएर एउटा मैले काटेको सानो गोलभेडा छ भने दुईवटा अब चाहिँ म यसरी प्याज भुट्दैछु एकैछिन चलाउने र यो प्यानमा म बेसार हाल्दैछु सानो चिया चम्चाको एक चम्चा जति बेसार हाल्नुभयो हुन्छ अब बेसार हालेर बिस्तारी पर्छ एकैछिन पर्छ र अब म यो काटेको अदुवा र लसुन बिस्तारै हाल्छु यो काटेको अदुवा लसुन चाहिँ फुरियो भने एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ तपाईँको चिकनलाई यसले एकदमै स्वादिलो बनाउँछ अब यो अदुवा लसुनलाई पनि मजाले एकैछिन भुट्ने प्याजको कलर चेन्ज भइसकेको छ हल्का खैरो हुन लागेको छ धेरै खैरो हुने गरी पनि भुट्यो भने अलि डढेको टेस्ट आउँछ अब म मासु हाल्दैछु अब मासु हालेर केही बेर यसलाई चलाउनुपर्छ अब यसरी एकैछिन हामीले मासुलाई चलाउनु पर्छ र अब नुन स्वादअनुसार हाल्नुपर्छ नुन चाहिँ मैले एक चम्चा आधी जति हाल्छु हजुरहरूले नुन थोरै खानुहुन्छ भने थोरै हाल्नु भए पनि हुन्छ नुन हालेर मजाले चलाउनु पर्छ र एकैछिन चलाएर यसलाई ढाकिदिनु भयो भने चाहिँ नुन सबै मासुभित्र पस्छ अब एकैछिन यसलाई हामीले ढाकिसक्यौँ ढाकेपछि चलाउन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन यसलाई समय समयमा चलाइराख्नुपर्छ अब मासुलाई बिस्तारै पर्छ यसलाई छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ अब म यसमा धुलो जिरा र धुलो धनिया हाल्छु यो दुइटै एकै ठाउँमा मिक्स भएको छ धुलो खुर्सानी धेरै खानु मन लाग्छ भने अलि धेरै नत्र भए थोरै मैले चाहिँ आधा चिया चम्चा जति यो हालेर एकैछिन यसलाई भुट्नुपर्छ यसरी यो तेलमा मजाले मसला खारियो भने मिठो हुन्छ अब अघि न काटेको गोलभेडा र धनियाँ म हाल्दैछु अब यसरी गोलभेडा र धनियाँ हालेर म बिस्तारै फेरि यसलाई चलाउँछु गोलभेडाले कलर दिनुका साथसाथै मासुलाई एकदमै स्वादिष्ट बनाउँछ ग्रेभी पनि गोलभेडाकै हुन्छ अब यसलाई चलाएर एकैछिन छोप्नुपर्छ अब यो छोपेको तरकारीलाई एकैछिन निकालेर पर्छ यो गोलबडा पाकिसकेको छ मजाले गोलबडा पाक्यो भने अझै ग्रेभी हुन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको ग्रेभी भइसक्यो ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको ग्रेभी चिकन तयार भयो यदि हजुरहरूलाई मेरो च्यानल राम्रो लाग्छ र हजुरहरूले मेरो अरू भिडियो पनि यसरी नै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनुहोला र म यसरी नै अन्य भिडियोका साथ आउनेछु आजलाई यति नै धन्यवाद बाई बाई